Тоног төхөөрөмжөө бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаж өгөөжийг нь хурдан хүртэх нь таны бизнест хамгийн чухал. Урд нь өөрийн тоног төхөөрөмжтэйгээ амьд мэдэх холбоотой байх нь жинхэнэ бэрхшээл байсан. Харин одоо тоног төхөөрөмжөө бүрэн хянаж, бүрэлдэхүүн эдэнгүүдийн илэгдлийг хянснаар засвар үйлчилгээний шаардлагын хэрэгцээг урьдчилан мэдж болно. Нэг тоног төхөөрөмжөөр хязгаарлагдахгүйгээр бүх тоног төхөөрөмжтөө энэхүү технологиг нэвтрүүлснээр засвар үйлчилгээний үзлэгийн тоог бууруулж, техникийн базаа үр ашигтай ажилуулах боломжтой. Бас нэг давуу тал нь ганц техникч олон машины цэсэр үйлчилгээний хуваарийг төвөггүй гаргана. Энэ бүгдийг өдөр бүр мэдээллээ шинжилж байдаг програм хангамж хийж байдаг. Та CAD Connected техникийн бааз ахвалбсноор асуудлыг эрт илрүүлж, өөрийн тоног төхөөрөмжөд шаардлагатай засвар үйлчилгээнд тохирсон сэлбэг техникчтэй урьдчилан бэлэн байлгах зохион байгуулалтыг хийж чадна. Ингэснээр уурхайн талбар бүхэлдээ үр ашигтайгаар ажилдаг. Мөн та ердөө ганцхан товч дараад өөрийн дийлэрт хандаж өөрт тохирсон бүтээгдэхүүн дэмжих үйлчилгээг хэлбэр авах боломжтой. Тоног төхөөрөмжүүдтэй холбосноор байршил, түлш зарцуулалт, мод цаг, алдааны код зэрэг амин чухал мэдээллүүдийг алсаас авах боломжтой. Та засвар үйлчилгээнийхээ хуваарийг бүрэн хянаж амжилт гаргах нь бидний зорилго юм. Та тоног төхөөрөмжүүдийнхээ чухал мэдээллүүдийг авснаар ажлын талбар дахь бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зөв шийдвэрүүдийг гаргаа зогсохгүй, сайтар төлөвлөгдсөн хуваараар урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ хийж, төлөвлөгөөгүй сул зогсолтоос сэргийлж чадна. Та өөрийн дийлрээс бодит тоо мэдээлэл суурилсан тайлан хүлээн авч, өөрийн бааза үр ашигтайгаар удирдах тоног төхөөрөмжөө бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаарай. Катконыг чийдлийн талаар илүү ихийг мэдхийг хүсвэл бидэнд тандаарай. Вагнерац тоног төхөөрөмж